nama saya Yadi Adamal Badri. Saya salah satu ABK dari Capton. Uh, eh, pulang bulan Oktober 2003, uh, 2014 kemarin. Saya tidak dibayar gajinya oleh PT saya karena selama ini saya melaporkan kanan kiri tidak jelas ABK ini payung hukumnya terus teman-teman saya pada uh, kasus kita ini dibawa ke apa namanya tuh kepolisian dan mohon sama KPK sama kepolisian harus tegas harus jelas mengungkap siapa di belakangnya semuanya ini soalnya bukan apa-apa dari sekian banyak kasus ABK belum satu pun yang terselesaikan karena tidak jelas payung hukumnya. Kepada Pak Presiden, Bapak Jokowi, tolong dalam permasalahan KPK dan polisi ini dua-duanya instansi pemerintah ini harus jelas dan harus tegas e, menangani kasus ini dan melihat siapa di belakang ini semuanya. Oke, terima kasih banyak. SBMI Dunia dukung KPK. Terima kasih.